京都製薬公式 YouTuber のネバセイココロです皆さんこんにちはウェザーライドタイプ A アイリです今日はアイリさんに来ていただきましたはいお邪魔しますはいアイリちゃんのチャンネルにもコラボ動画が上がってるので、うん、ぜひチェックしてくださいお願いします今日はですね カードゲーム対決をしたいと思います2回戦で勝ったのに、うん、なぜか2対1で負けという流れになったんですよねリザードイド2回勝ちました3回戦のうち私が1回で向かったら私の勝利や をね説明させていただきますはいあれ雨日焼け止めヒアガード使用するカードはこの4種類使用するデッキは2種類天気デッキには晴れが4枚雨が1枚対策デッキには日焼け止めが4枚ヒアガードが1枚戦い方は至って簡単まずは天気側が1枚のカードを選びセット 次に対策側が1枚のカードを選びセット互いのカードが出たらお互いにカードを開くそれだけだ天気側が晴れを出した場合対策側が日焼け止めを出すとドローただ誤ってキアガードを出した場合対策できていないため対策側の負天気側が雨を出した場合対策側が日焼け止めを出すと対策側の負ここでキアガードを出した場合のみ 対策が側の勝利キアガードは雨を打つ雨のカードを持った者は晴れに紛れていかに雨を通すかというゲーム対策側から見れば相手がいつ雨を通してくるかを読みギアガードで対策するゲーム最も単純な形での心理戦互いの思考の読み合い人間を見る目の確かさがものを言うこれが K ガード ましょう、お願いしますお願いします <laughs> 愛理ちゃんの表情仕草思考その全てを読むネバ性心普段は社員なのにポンコツポンコツ界の後輩圧倒的後輩そしてこの状況ここから出てくるカードここは晴れ晴れで様子見様子見の晴れあ晴れだあの顔必ず晴れ晴れで様子見それしかないざわざわざわざわここで逆をつくのか 常人には読めない思考それがポンコツまあね最初はじゃあ最初にね出しましたねうんはいせーのじゃあドローですねここ難しいえダメだココロちゃんの顔をちゃんと見よういやもうここはポーカーフェイスを貫きますよもういっ目閉じますよはい、はい、ああなるほどねうん じゃあまあまあ心ちゃんだからね最初はこんな感じかな <laughs> ちょっと舐めてますよい <laughs> きましょうせーのじゃんいやまあねまあねここは読まれてると思いましそうですよね、うん、ドローですよねドロードロードローいやここテザロイドはねココロちゃんの心が読めるんでねなんかダジャレみたいになっちゃいましたけど、 <laughs> ココロちゃんの心がね読めるんでねもう手だけで出そうおこれだ、なるほどねはいじゃあウェザロイドはい できまーすなんかしなめられてる感があるんだがじゃ見ていきましょうはいせーのじゃんはいいや待ってやばいドローですよねさあどうしますかこころちゃんここはね、うん、あらこれだじゃ行きますよでも待ってよここでいやそんな何を何を読んでいるんですこれでもさ晴れを出しておかないと 雨を残してたとしたらココロちゃん負けちゃいますよねってことはここで出してるってことうんそうなるのかなあちょっと待ちなさいあなた <laughs> あ待って待ってどっち今のどっち待って本当に今のどっちえそれをま分かってなくってっていうパターンもありますよねいや分かんないよ分かんないよえ本当に今の分かんない今のえ今のがでも演技だとしたらすごいですよね出来が これなんか発言するたびボロが出そうになりません <laughs> 私怖くて発言できないんだけどえ待ってこんなことないよねえこっちじゃないよねいやわかんないですよそりゃもう私の心なんでこれがえじゃあちょっとこっちで行ってみていいですかはい今のもうもういいですねどっちなんだろうはいせーのじゃんやったー 勝ちです、はい、じゃあ私の先行からということでいやなんかどっちかわかんないんだよね心ちゃんね絶対さっき間違えたと思ったからさの作詞の心いきますはいうんうんはいい、ではいいですかはいはいせーのじゃんえ待ってそのイエイイエイイエイイエイってそれ使ってくんのそれ使ってくんの回生でまさか最初に雨を出すとは思わ しょう心ちゃんがそんな勇気があるなんて私の心ですからあなんかすごい強くなってる心ちゃんこれで勝てば私の完全勝利次ですよね次ですよねじゃあ最後の再回戦笑っても泣いてもこれが最後の試合となりますよここで食い止める3回戦はねあなんか早くないなんか慣れてきたなもう成長する心なんで私動画の中で成長していくんで2回雨最初に出したらって考えそう 心ちゃんってん心ちゃんって2回最初に雨出すと思わないだろうって思いそう心ちゃんってあ そううんそう思うなら、うん、どうぞえ何出しましたえまあ私はそうだな雨出しましたあダメだこれダメだダメだえ待っていやでも晴れかもしんないあ晴れかだったかもしんない、うん私の手元今見えないわ、うん、今のさあダメだダメだっていうマジの間違いなのか <laughs> 本当の罠なのかわかんないんだよねここまあそれはねもう んがどんだけ私のことを知っているかといういやだって心ちゃんってポンコツな人でしょいやいや愛理ちゃんに言われたポンコツな人だからさ愛理ちゃんと一緒今のマジの反応だったのかなえー、待ってわかんなくなってきたんだけど今のやつが罠なのかこれピアガード出してきますねこうかなどうしようかないいんですねはいじゃあいきますせーのじゃんあ <laughs> やった コピンする流れかなじゃあわかりました熱 <laughs> いてた額を焼かれればいいんでしょ蓋を焼いて土下座します額を焼かれたらいいんでしょ罰ゲームとして愛梨ちゃんに今から私デコピンします